Вас приветствует канал AlterR. Сегодня на примере одного из наших объектов мы покажем вам лучшую систему кондиционирования для домов и квартир. Обязательно досмотрите это видео до конца, ставьте лайки, подписывайтесь, будет интересно. Центральной частью нашей системы кондиционирования для дома является мультисплит-система Daikin на базе канальных кондиционеров, которые размещены в доме. Здесь мы смонтировали 9-киловаттный наружный блок, это блок 5MXS90, Смонтирован он на специальной раме подставки. Она сконструирована была специально под этот наружный блок. Сейчас мы зашли в техническое помещение. Здесь мы смонтировали 2-киловаттный э, канальный блок. Он смонтирован под потолком. Э, всего таких блоков э, в нашем доме два. Они работают на две комнаты. Также есть еще третий блок, он на 5 киловатт и работает он на кухню, с которой соединена с гостиной. Принцип работы нашей системы следующий. В канальном блоке воздух охлаждается и выдавливается в подающий воздуховод. Далее он попадает в комнату. Далее задача следующая. Нужно этот воздух охлажденный правильно раздать в помещении. В данном случае через приточный воздуховод холодный воздух попадает на адаптер, специальный пленум бокс, который выполнен, сконструирован под линейный щелевой диффузор скрытого типа. Конструкция данного адаптера, она достаточно габаритная для того, чтобы правильно распределить воздух по всей щели диффузора. И когда диффузор будет смонтирован в потолке, он аккуратно будет отделан штукатуркой, будут видны аккуратные стильные щели, которые будут э, гармонично вписываться в интерьер помещения. Еще одной важной частью работы системы кондиционирования является правильный отвод конденсата, который образуется во время охлаждения. Этот конденсат необходимо отводить через дренажную систему и присоединять ее к системе канализации. Но нельзя просто так присоединить к системе канализации дренаж, потому что через систему канализации могут поступать запахи. Для этого необходимо установить специальный сифон с сухим затвором. На данном объекте, кроме системы канального кондиционирования, смонтирована также система вытяжной вентиляции, а именно вытяжка над э, жарочной поверхностью плиты в кухне и также вытяжные вентиляторы компании Майка серии ER60 э, в санузлах и в помещении гардероба. Нужно сказать, что объект был непростой. Мы под интерьер делали специальные конструкции воздуховодов, которые правильно бы сочетались в интерьере помещения. Они хоть и будут скрыты, но все углы, все э, детали, все конструкции были тщательно вычерчены и поданы на выполнение. Например, в этом помещении мы видим короба, которые идут по потолку. Там вдали мы видим Т-образный коллектор, через который раздается воздух уже в помещение. Э, это достаточно сложная конструкция, в выполнении чисто с конструктивной точки зрения. Если у вас возникли вопросы относительно этой системы или же о системах вентиляции и кондиционирования дома в общем, оставляйте их под этим видео. На самые интересные из них мы ответим в следующих выпусках. А с вами была компания Alter Air. До встречи!